Ксюш, подойди к тетеньке. Она тебе вопрос задаст. Что ты здесь делаешь? God! Катя! Катя! Катюша! Катя Хамудисова, подойдите к домику администрации. Вас ждет мама. Повторяю, вас ждет мама. Ha ha ha!